Eh, scusate. E buongiorno. Oggi vi porterò in un bellissimo posto qui a Vienna. È il palazzo più bello di Vienna. Faremo 40-50 minuti di corsa lenta e poi un po' di stretching. Il palazzo è assolutamente da visitare nel caso in cui vi trovate a passare per cui prepariamoci e andiamo. Let's go. Che ciao. Prepariamoci. Allora ciao eh. Buon divertimento. Grazie. Ciao una donna distrutta. <laughs> Ciao! Il Palazzo è bellissimo, almeno a mio parere. Eh, lasciatemi un commento. A dopo, eh? Curiamo un po'. Ciao! 下来来来来来。 dove d'inverno i viennesi vengono a pattinare sul ghiaccio. Parco della città. una delle stazioni centrali. Vuol dire che sta vicino. Continuiamo. 재밌으니, 딸끝이. avanti e così arrivate a casa è stato bello allora per me fatemi sapere la vostra opinione come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare un like e ci vediamo alla prossima ciao sono tornato ecco sono tornato sono tornato <laughs> 这些弟子。